Maizaren sindikatua etxe bizitzaren merkatuan eta zehazki alokairoaren merkatuan ematen diren ba, ematen den espekulazio eta gehiegikeriaren kontra ba borrokatzeko lanabez lanabesa da. Bueno, proiektu hau edo e, gauzatzen da, e, bueno, ba, etxe bizitzaren inguruan lanean e, genbiltzan ba, pertsona batzuk elkartzen geran etikan, eta ikusten dugun etikan, ba, Estatu Espainiarrean eta nazioartean ere, badaudela, baitxe bizitzaren inguruan elanean eh, diaruten eragileak eh, sindikatu forma hartzen dutenak, eta beraz, uste dugu, ba, sindikatu Euskal Herria nahi zabaldua doden sindikatu laboralen eredua edo jarraituz eta etxe bizitzaren sektorera egokituz, ba, problematiko honi aurre egiteko eta gure eskubideak hau zeuteko baliabide baliagarri bat sortuko dugu etxe biztaren sektorean buru jabizateak esan nahi du, bai pertsona bakoitzak zein komunitateak bere etxe bizta beharrak betetzeko beharrezkoak diren baliabideen jabetza eta kontrola edukitzea. Hau da, e, komunitate bakoitzak bere etxe bizta beharrak edu, e, gaitasuna edukitzea. Beti ere, merkatutik at, eta modu komunitario eta, eta askatzaile batean. Hain garrantzitsua da gure ustez, zeren azkeneko urteotan, ez balin bada markadetan, etxe eh, biztaren sektorea bihurtu da kapitalismoaren metaketarako, kapitalaren metaketarako esparru nagusia eta beraz, e, gure eskubide sozialen urraketarako ere esparru nagusienetako bat. Eta uste dugu, etxe bizta buru jabetza lortuz, ba beste buru jabetza, o beste sektoretan ere buru jabetza lortzeko gaitasuna edo okiko degula. Kapitalismoari ba, kolektiboki aurre egiteko eta gure behar propioa, gure baliabide propioekin asebetetzeko gai izango gara dako. Aiztarri sindikatuak e, e, egiten dio edo jendarteari, gure eskubide sozialak edo bermatzeko eta, eta gauzatzeko, ba, baliabide bat e, delako. Eta gure eskubide sozial hauek eh, urratzen dituzten hoiei e, kontra egin eta borroka kolektiboaren bidez ba, gure eskubideak gauzatzeko baliabide bat delako.